¿Qué planes tienes para el Pues tengo que <laughs> hacer el trabajo del lunes. Pero escucha, vente mañana al piso, merendamos y así nos despejamos un rato. Ya he quedado mañana. Antonio. Adrián, tío. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal <laughs> ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Pues que me he venido a estudiar aquí al final. No jodas, no lo sabía. Ya, al final ha tocado hacer aquí el máster. Hostia, se me había olvidado de que tú estabas aquí viviendo. Nah, no te rayes, tío. Joder, no si los te hubiese llamado y nos echamos una cerveza. Nah, no te rayes, tío. Guau, wow, es que hace un montón que no nos vemos, ¿eh? Igual desde verano, ¿eh? Sí, no sí. ¿Tania? Hola. ¿Qué tal estás, hombre? ¿Qué tal? Hola. ¿Pero vosotros conocéis ya? Pues claro que sí. Em. Hostia, no jodas tú. Sí, nos conocemos. ¿No te acuerdas? Ah, pues de puta madre, un día tomamos unas cervezas juntos, eh, Por supuesto, unas cervezas, ¿no? Claro. Eh, Antonio, que me tengo que ir eh, que me ha dicho Francesca que necesita una cosa en el piso. Ah, mm, vale. Hasta luego. Vale, chao. He vuelto a comunicarme con los poetas y a muertos para decirles me siento igual Buongiorno Tania, me fui esta mañana cuando estabas durmiendo. Me tengo que volver a Italia este fin de semana por un problema familiar, ya te contaré. Per favore, cuida de mi planta hasta que vuelva. Grazie, Francesca. Genial. Todo el fin de solas. caso de violencia de género en España. Una joven de 26 años ha sido asesinada a manos de su pareja. Ocurrió ayer en la localidad de Madrid. Con esta ya son 20 mujeres asesinadas por violencia Antonio. ¿Tania? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Es que, he oído un ruido en la puerta y creo que ha entrado alguien. Y Francesca no está ahí. Tania. Vale, lo siento, es que tengo mucho miedo. Ah, tranquila, estoy seguro que el ruido venía de otro lado. Cerraste la puerta y los pestillos antes de irte a la cama. Sí. Bueno, no. No lo sé, no me acuerdo. Porque sí, nunca te olvides. Pero voy a mirarlo y te quedas tranquila. Vale, sí. Espera, ¿qué? No, no, no, no, no salga, que no, que no. <laughs> ¿Qué dices? Venga, va, que no te cuelgo. Vale, vale, voy. te he llamado tan tarde. Nada, nada. Va, mañana me paso a merendar y ya hablamos. Venga. Gracias, Antonio. Vuelvo a la cama. Chao. Buenas noches. cómo tiene mi número. Bien, ¿y tú? ¿Más tranquila? Sí, Dios. Gracias por cogerme la noche con la hora que hay todo. Nada, chica, no te preocupes. Bueno, ¿y cómo llevas el trabajo del lunes? Todavía no he empezado. <laughs> sí, lo dejo todo para el último momento, como siempre. Pero bueno, igual me pongo esta noche. Ah, que te iba a decir que si te quería venir al cine con unos amigos esta noche. Vamos a la sesión de la madrugada. No, no, no, no, no, quita que es que si no, no me pongo nunca. Joder, qué pesado. Pero este tío, ¿cómo tiene mi número? ¿Qué tío? Pues, tu amigo Adrián, que no para de mandarme mensajes. Ah, se lo di ayer cuando te fuiste. Es que me dijo que ya os conocíais, pero que le daba vergüenza pedírtelo. ¿Y te dijo de que nos conocíamos? Pues me contó que conocisteis de fiesta y que congeniasteis muy bien y que te acompañó a casa y todo eso, y que luego no le respondiste al Insta. ¿Quieres decir que insistió tanto en acompañarme que al final le tuve que decir que sí porque me quería ir ya? Mira, le dije que no como 20 veces y el tío ahí insistiendo. Que porque me liara con él no significa que quisiera nada más y menos que un tío al que no conozco de nada sepa dónde vivo. A ver, que solo quería asegurarse de que llegabas bien. No, pero es que luego insistió en subir, ¿vale? Y si ves que estoy en casa y te estoy diciendo que ya subo yo sola, pues no insistas, ¿no? Que no me voy a perder del portal a mi cama. Al final le tuve que decir que no como 20 veces y encima le tuve que cerrar la puerta a la cara para que no subiese. Tania, que él no te va a hacer nada, ¿eh? Que lo conozco toda la vida y es majo. Solo quería ayudarte. Bueno, pues será todo lo majo que tú quieras, pero a mí me dio miedo. Después de lo de Francesca, yo ya no me fío. Su novio también era muy majo, ¿no? Hombre, a ver. Es que a ti te da miedo todo. <laughs> Mira ayer que cómo te rayaste y estabas tú sola en casa. Con Adri te está pasando lo mismo. Bueno, pues igual sí que me rayo yo sola, pero lo mismo es por tíos como él, ¿no? Que no saben lo que es un no. Me parece muy bien que sea tu amigo y lo que quieras, pero que deje de enviarme mensajes. Bueno, ya le digo yo que pare. Pues ya está. No te enfades. Va, vamos a jugar algo mientras merendamos. ¿Dónde tienen los juegos de mesa? pasa nada, Chester. Nos lo estamos imaginando. No puede entrar nadie. Con el pestillo y todo. despedido Antonio. Y la luz puede estar encendida porque ha pasado algún vecino. Y la puerta que he oído era la suya.